क्यों मैं डोली लगे तेरी होली में तू मेरा हम्म, बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से लू ऐसे होली मैं ना तेरा तो